I ove subote u 21 čas na kanalu Femix u emisiji Tražimo krivinu razmatrat će se nepravilnosti u zvaničnoj nauci, društvena shvatanja života i razne druga pitanja. Zakrivljenje zemlje se ne može detektovati. Rotacija zemlje se ne može osetiti niti mernim instrumentima. Preko Antarktika niko nikada nije prešao. NASA nam servira lažne snimke. Državnici nas lažu. Tajne službe nas špioniraju.